Hello everyone welcome back to the channel last minute revision with R S M and here I am back with another video तो today we are going to have discussion about some of the important MCQs of international business and taxation तो कुछ टैक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कुछ इंटरनेशनल बिजनेस के डिस्कस करेंगे इसके पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है वो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी चेक करें ताकि आपको और एम का प्रैक्टिस होते रहेगा और ये सेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है या नेट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपका कॉमर्स पेपर है या मैनेजमेंट है तो ये आपको सबको यूज़ होने वाला है और अगर आप अन के प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वाले हो तो अन के प्लेटफॉर्म पर मैं लाइव लेक्चर्स लेने वाला हूँ स्पेशल क्लासेस के बेसिस पे फ्री में होंगे सारे तो अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पर पढ़ना चाहते हो तो आपको राहुल मोहिले का कोड यूज़ करना है मेरे नाम से ताकि आपको एडिशनल टेन परसेंट डिस्काउंट वहाँ पे मिल पाए चलो शुरू करते हैं आज का second part this is my profile आप इसको प्रोफाइल को फॉलो करें रेगुलर बेस पे आपको वीडियो इसमें लेक्चर्स मिलते रहेंगे सारे के सारे फ्री में है तो इसका बेनिफिट आप ज़रूर लेना और टेलीग्राम पे चैनल है last minute revision with R उसको ज्वाइन कर लेना सारे पी आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवन इसलिए दिया है कि इसके पहले टेन क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट वन में सॉल्व करवा दिए हैं तो ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है W world trade organization IMF international monetary fund IDA that is international development authority तो ये सारे वर्ल्ड बैंक के ग्रुप्स के बेसिस पे पॉइंट है ICSID international settle centre for settlement of investment disputes तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है देखो free flow of international trade to reduce negative balance of payment तो डब्ल्यू जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करता है free flow of international trade IMF की बात करें तो international monetary fund balance of payment में जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो कंट्री डेफिसिट में गई है उसको हेल्प करने का काम आईएमएफ करता है international monetary fund IDA development international development authority world world bank का ग्रुप है उसमें आईडीए सॉफ्ट लोन विंडो का काम करता है जो लोन प्रोवाइड करता है आईसीएसआईडी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट जो होते हैं उसको सॉल्व करने का काम करता है तो राइट right आंसर है आपका W T O four number I M F point number one I D A is soft loan window and I C S I D that is investment disputes का काम तो that is the question number eleven next question W T O replace GATT on ध्यान से डेट्स के बारे में क्वेश्चन है जब तक आप डेट नहीं याद रखोगे आपको इसमें डिफिकल्टी होगी फर्स्ट जनवरी 1948 फर्स्ट जनवरी 1993 फर्स्ट जनवरी 1995 फर्स्ट जनवरी 1999 तो डब्ल्यू ने पहले गैट था general agreements of tariff and trade general agreements and tariff on trade बंद हो गया उसको रिप्लेस कर दिया किसने रिप्लेस कर दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कब रिप्लेस कर दिया फर्स्ट जनवरी 1995 को रिप्लेस कर दिया डब्ल्यू ने ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है question number thirteen which among the following are the functions of W very important question W के फंक्शंस पढ़ के रखना यहाँ से क्वेश्चन बनता है डब्ल्यू टी ओ का मेजर क्या काम क्या है द डब्ल्यू का मेजर काम है जो भी कंट्रीज है वो कंट्रीज के बीच में फ्री फ्लो हो जाए जो ट्रेड के ऊपर कंट्रीज बैरियर्स लगाता है वो बैरियर्स को धीरे धीरे करके रिमूव करे बैरियर्स के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था दैट इज टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स तो first option is to ensure the flow of international trade smoothly to facilitate the implementation, administration and operation of trade agreements, to carry out periodic reviews of the trade policies of its member countries and all of the above. तो right answer for this question is all of the above सारे के सारे जो functions है वो WTO करता है तो WTO के सारे के सारे functions available है Question number 14 which among the following are subsidies of W तो देखो डब्ल्यू जो सब्सिडीज देता है वो बॉक्सेस के बेसिस पे देता है तो इनमें से कौन सा कौन सा है green box red box blue box amber box तो ध्यान रखना green box red box blue box या अंबर बॉक्स तो राइट right आंसर है इसका ग्रीन बॉक्स होता है ब्लू बॉक्स भी होता है अंबर बॉक्स भी होता है लेकिन रेड बॉक्स नाम का कोई भी सब्सिडी नहीं है तो ग्री जो जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उसी के बेसिस पे आपको याद रखना है लेकिन रेड सिग्नल होता है वैसा रेड बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बॉक्सेस क्या है यहाँ पे सब्सिडीज जो दी जाती है कंसेशन जो दी जाती है डब्ल्यू के बेसिस पे which among the following is the W T top decision making body जो सबसे टॉप में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है डब्ल्यू का कौन है ministerial conference dispute settlement body general council या ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी ध्यान रखना आपको सबसे टॉप में जो हायरार्की है जो सबसे टॉप में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व करने का काम करता है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस तो आपको ध्यान रखना है ministerial conference is the top most body for making decision तो अभी हम कुछ टैक्सेशन के क्वेश्चंस देखेंगे तो मैंने थोड़ा मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे लाया है ताकि आपके थोड़े आईबी के भी कंसेप्ट्स और टैक्स के भी कंसेप्ट रिवाइज हो सके citizen of India who goes abroad for the purpose of employment should stay in India for तो ये एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं सेक्शन सिक्स रेसिडेंशियल स्टेटस आपने उसके कंडीशंस पढ़े होंगे मैंने कंडीशंस भी यहाँ पे डाले हुए हैं आप अपने बेसिस पे उसको एक बार पढ़ सकते हैं अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उसे इंडिया में कितना दिन रहना ज़रूरी है ताकि वो रेसिडेंट बने और रेसिडेंट में दो चीज़ें होती है R O R resident and ordinary and resident but not ordinary option R sixty days 120 days 182 days and 180 days तो आपको अगर इसका रूल पता है तो काफ़ी सिंपल तो right answer for this question is 182 days if any person is living India for the purpose of employment he should stay for 182 days compulsory अगर वो 182 डेज नहीं रहता तो उसे हम नॉन रेसिडेंट मानेंगे ये कंडीशंस भी मैंने यहाँ पे डाले हैं इसका एफ मैं टेलीग्राम के चैनल पे शेयर करूँगा तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले last minute revision with M link description में दिया हुआ है तो एक्सेप्शन भी है देखो if any person leaves India on a ship in crew for the purpose of employment then period of sixty days is not applicable to him और हर कंपल्सरी वन एटी टू रहना पड़ेगा सेवेंटीन नंबर का question according to section five section five of the income tax act section five किसको रिलेट करता है scope of total income income deem deem का मतलब होता है assumed income deemed to accrue और arise in India is taxable in case of number one resident and ordinary resident resident but not ordinary resident short form क्या है आर ओ आर पहला वाला second is R N O R third is N R non resident या ऑल ऑफ दी अबव तो इसका राइट right आंसर है all of the above because income अगर इंडिया में डीम्ड हुआ अराइज हुआ एक्रीव हुआ तो भी वो सभी लोगों को टैक्सेबल है R O R R N O R and N R ध्यान रखना स्कोप ऑफ टोटल इनकम से बहुत सारे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है तो these are this is the chart basically have added that income receive in India सबको taxable income deem to be receive in India वो भी सबको taxable income accrued or arising in India वो भी सबको taxable income deem to be accrue और अराइज इन इंडिया यही पॉइंट वहाँ पर पूछा गया टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल और अगर फॉरन इनकम होगा और अगर कंट्रोलिंग इंडिया से है तो आर ओ आर और आर एन ओ आर के लिए टैक्सेबल एन आर के लिए नॉन टैक्सेबल और अगर फॉरेन इनकम है उसका कंट्रोलिंग इंडिया से है ही नहीं सब कुछ फॉरेन से है तो सिर्फ आर ओ आर के लिए टैक्सेबल बाकी दोनों के लिए नॉन टैक्सेबल तो this is the chart you can read scope of total income यहाँ से क्लियर आपका हो सकता है question number eighteen is related with house property the standard deduction for L O P under section four is twenty percent of net annual value that is N A V thirty percent of N A V thirty thousand या टू लैक्स अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी का एक पूरा डेढ़ घंटे का लेक्चर लिया है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड रेंट के टाइप के क्वेश्चंस वो बहुत सिंपल है वो पूरे सॉल्व करवाया है आप जाके वो लेक्चर्स देखिए ताकि आपको हाउस प्रॉपर्टी का पूरा बेस क्लियर हो जाए तो हाउस प्रॉपर्टी में दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है one is L let out property another is SOP self occupied property जो जो लेट आउट प्रॉपर्टी होती है उसमें डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24 और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है वो कितना परसेंट होता है वो 30 परसेंट होता है 30 percent of N is the right answer तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं so this is the format of house property GAV आता है municipal value fair rent actual rent whichever is higher फिर म्यूनसिपल टैक्सेस पेड आप माइनस करते हो फिर एन आता है फिर देखो deduction under section 24 standard deduction thirty percent of NAV ऐसे तरीके से हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन होता है question number 19 is related with your deduction the deduction under section eighty Q Q B देखो एट्टी क्यू क्यू बी के बारे में सेट के पेपर में बार बार क्वेश्चंस पूछा गया है एट्टी क्यू क्यू बी क्या होता है रॉयल्टी है अगर आप बुक्स वगैरह लिखते हो तो बुक्स के बदले में आपको रॉयल्टी मिलती है तो वो रॉयल्टी जो है क्यू क्यू बी के अंदर वो प्रोवाइड होती है उसके लिए कितना डिडक्शन मिलता है one lakh three lakh four lakh one lakh twenty five ध्यान रखना इसकी लिमिट तो इसका डिडक्शन मिलता है थ्री लाख रुपीज़ का तो eighty Q Q B is very important related with royalty और आज का लास्ट क्वेश्चन एडवांस टैक्स के ऊपर क्वेश्चन है एडवांस टैक्स जैसे आप अर्न करोगे वैसे आप पेमेंट करोगे तो जो टैक्स हम एडवांस में पे करते हैं जैसे आप सभी जानते हैं कि we have two years one is previous year and another is assessment year तो हम इस साल पैसे कमाएंगे उसका टैक्स हम अगले साल भरते हैं तो सिमिलरली एडवांस टैक्स का मतलब है जिस साल पैसे कमाओगे उसी साल भरोगे तो उसके बारे में भी मैंने एक लेक्चर लिया है पूरा डिटेल वहाँ पे पढ़ाया है मैंने ताकि आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो लेक्चर्स देखें यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ बताता हूँ तो जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना परसेंट पेमेंट किया जाता है twenty percent of advance tax liability fifteen percent of advance tax liability forty five percent या सेवेंटी फाइव परसेंट तो राइट आंसर है इसका fifteen percent of advance tax liability देखो इसके लिए एक चार्ट डाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडवांस टैक्स जो होता है वो क्वार्टरली पे किया जाता है और एडवांस टैक्स जो है वो चार इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है first will be paid on fifteen on और before fifteen June fifteen percent फिर ऑन और बिफोर 15 सितंबर 45 परसेंट फोर्टी परसेंट पेमेंट करना आपको जरूरी है सेकेंड इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर that will be 75 percent and last is fifteenth March full 100 percent will be paid तो ये आपको ध्यान रखना है ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से आप पढ़ सकते हो ठीक है that's it from this session अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है या आपको एम से आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो और अगर आप कॉमर्स से प्रिपेयर कर रहे हो पेपर वन जो सभी लोगों के लिए कॉमन है उसके भी वीडियोज़ में डाल रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली बार नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा thank you very much from this session till then as always work harder be smarter